pas vraiment le temps de s'amuser Normal on est là pour s'améliorer Pour y arriver, on s'entraîne sans répit C'est ça la duel l'académie On veut gagner On va tous nous montrer qui on est Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération en Nous, toi, moi, c'est pour la victoire qu'on se bat. Tu seras le meilleur un jour, on s'en souviendra. Maintenant, passe à l'action et tu prêt à jouer depuis qui tu veux, quand tu veux, dans le monde entier. tu veux tenter ta chance, fais bien rouler